Amerika! Amerika! <laughs> Zo, een beetje luchtbepaling kan nooit kwaad. Altijd lekker. Het vuurwerk van net was een beetje kut. Dus toen uh, heb ik maar gewoon deze dingen gekocht. En volgens mij gaan ze best wel hard. Deze gaan hard? Deze gaan heel hard. Het zijn shells. En die gaan heel hard. Tomahawk. Tomahawk. Waarmee zullen we beginnen? De Blue Wired Glitter. White Glitter. Blue with red glitter, white glitter. Dat is leuk. Ja, dat wil ik ook. Glitter. We gaan ze gewoon, we gaan ze gewoon allemaal afschieten. Kom je mee naar buiten? gaan we spelen komt er een of andere gast hier naartoe rijden. Security. security is geen politie. Ja. Oké. Oh, hier is wel dichtbij. Dus dan doe je deze dus gewoon erin. Oef. En steek hem aan. Oké, zal ik hiervoor even ergens anders gaan staan? Eh... Ja, ik zet nog iets verder weg. <laughs> Maak je ze ook herrie? Ja. Oh my god. Wow. <laughs> Heftig, joh. <laughs> Oh, ik schrik helemaal de tering. Misschien moet je een beetje naar afstandje doen. Vegas, We hebben een hotel geboekt. We hebben een hotel geboekt, want eh, we willen douchen. We doen, net alsof, we doen net alsof we echt al heel lang in die bus slapen. <laughs> Dus het is pas, pas twee dagen in de bus geslapen. Ja. Eh, we snakken nu al naar, tenminste, Veerle snakt naar een hotel. Maar ik vind het ook wel lekker hoor, in een hotelletje slapen. Ja, maar daarna gaan we weer heel lang in de bus slapen. Dat is waar. In Vegas moet je in een hotel slapen. Ja, je kan er niet, je kan wel in de bus slapen, maar... Inderdaad. We kunnen ook gewoon vanavond uitgaan morgen ook, van dacht ik. Ja, we zien wel. We zien wel waar we zin in hebben. Waarschijnlijk storten we straks in. Ja. скорость. zijn nu op de strip in Las Vegas. Ehm, we hebben dus besloten om niet meer te gaan golven. Maar in plaats daarvan gaan we in de achtbaan. Die je daar, ah, die je daar achter de Statue of Liberty ziet, als het goed is, achter mij. Daar. Eigenlijk is het heel duur, maar we ja, moeten het wel eigenlijk doen. Dat we het in plaats van golf doen. we gaan het zien. Koekoeksplan. Het is dus een rollercoaster wat om een hotel heen gebouwd is. Klopt? Ja. ja. Weet even niet welk hotel in mijn hoofd? Nee, dit heet New York Oh ja, Hotel New York, New York. Spannend. Oh, ah, lekker, lekker een Zo, uh, achtbaan Aftermath. Wat vonden we ervan? echt fucking vet. Sowieso 15 dollar per persoon waard. Ja, echt zo. Ik heb nooit zo'n lijpe achtbaan gekregen. Nee. Alles erin proberen te proeven. Het was echt fucking vet. Ja, en dan zie je en dan opeens krijg je een looping en een kurkentrekker. En... In het begin ga je heel snel omhoog en heel snel naar beneden, maar hier ga je dat duur twee keer. Ja, dat was echt super lijp. En je ziet ook nog, dan zie je ook heel de stad nog. Ja. echt, eh, als je er bent, moet je het echt doen. Echt heel vet.